kemana nih San? Tujuan kita? Tujuannya kemana tadi? <laughs> bisa awalnya bisa mumpah Thailand tapi nggak jadi. Iya. Since jadi, kita mau ke museum prasasti. Ya. Prasasti ya. Check this out. Alhamdulillah udah nyampe di Taman Prasasti di daerah Tanah Abang. Namanya Jalan Tanah Abang 1 deket kantor wali kota Jakarta Pusat. Itu kalau misalnya bisa dilihat di atas sana itu itu gedungnya kantor wali kota Jakarta Pusat. Terus kita bisa melihat-lihat semua yang ada di sini peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah. <laughs> dari pintu kita masuk, ya? mau kan? pertama iya betul cari pintu masuk dulu <laughs> sebenarnya kita di sini temanya apa nih temanya pertama itu kita mau mencari ya? mengcross check di Jakarta Secret Sini jadi di tulisan ini ada beberapa apa tulisan mengenai peninggalan eh, peninggalan-peninggalan ya, jejak-jejak Yahudi yang ada di Indonesia oh. gitu ternyata ini terbukti ya dari depan aja kita udah bisa ngelihat peninggalan itu jelas di tahun eh, Oktober Oktober 1788. Yuk, masuk ya. Oke. Okay. aku inget kalau ada suara kuat kayak cerita dari dari apa dari sini dari Jakarta Street ini cerita di akhirnya mereka lagi ada adegan kejar-kejaran gitu ada suara kuat <laughs> ini sekarang kita mau ke makam Mayor Jenderal Kohler ada di halaman berapa sih hmm, di halaman 414 ya, mereka melewati simbol kabalah berupa bintang David, salib Templar, dan Ouroboros si ular Illuminati yang melingkar di kepala menggigit ujung ekornya. Yuk, ya kita coba cek di out. Manusia berkepala apa? Ular. Ular melingkar. Jadi simbol dari persaudaraan. Brotherhood of Snake lah itu tangannya kenapa patah? Nah, ini kayaknya konspirasi juga nih tangannya patah. <laughs> nah, ini dia. Ini. Iya. Itu ada logonya tuh. Nah, di situ ada logo bintang David. for Aceh. Oh iya ini. Loh, tapi kok kayaknya udah tempelan ya? Iya, iya. Oh, diambil. Ini lambang valid templarnya. Mana? Ini yang tengah. Mana? Auroboros, si ular illuminate Illuminati yang melingkar yeah. di mana kepalanya menggigit ujung ekornya. Seperti logonya Vodafone yang modemnya saya pakai saya pakai produk itu setelah tahu pas saya lihat malam-malam agak agak ini juga pas tahu Vodafone pas lihat oh iya bentuknya tuh di tengahnya ada angka 6 terus mulai itulah dia terus langsung panas nggak makanya ya gimana ya <laughs> di semua negara selalu ada bentuk-bentuk ini ya salah satu yang terbesar logonya apa simbolnya ini ada di depan kalau nggak salah gedung Patikan Patikan sama di Gedung Putih juga ada saat pengambilan sumpah. Square, ya? Presiden pasti menghadap ini. Oh, Presiden Amerika ya? Presiden Amerika saat pelantikan selalu pasti ngadepnya ke ini. Iya. Terus itu kayak ada kayak bentuk katre, katedral ya, apa? Yuk ya, kita lihat sana. Es. Maaf, Pak. Awas jangan nunjuk-nunjuk makam, ntar buntung tangannya. Ya. <laughs> Oh. Gaslan. Nabang, Nabang, anak Nabang deh, Sansino. Kober nggak ada ya? kita lagi di Kober nih bos. Nah, sekarang kita mau ke makam dengan simbol tulang dan tenggoroknya tampak dengan sebuah nama perempuan Johanna Frederica van Frankumon. Yuk, kita coba lihat ya, di mana dia. Ambil jalan-jalan menambah wawasan. Ini bukan? Betul. Horas Johanna Frederica Johanna Frederica van Pokemon. bener ya 1836 Nih, uh, sekarang yang kita lihat di setiap prasasti, kita lihat lambang-lambang ini, patung ini semua nggak ada yang tang yang punya tangan. Terutama yang tangannya itu apa uh, tidak nempel dengan badan ya. Kalau yang dengan badan semuanya masih ada. Cuma yang kayak gini ini udah pasti hilang. Nggak tahu kemana. Apa diambil, patahin buat jual atau gimana. Umumnya sih semua nggak ada. Iya, Kecuali iya. kalau yang kalau yang nempel sama badan itu, nah mungkin itu bisa kita bisa kita lakukan hal yang sama <laughs> mumpung mumpung tangannya masih bagus uh, kita mau dari dari kita tadi kita dari apa makam Mayor Jenderal Kohler kita mau ke Prasasti Alexander Luden. dia itu Vice President van der Raad van Nederland Indi yang berbentuk gunungan karang berwarna putih di mana seekor ular keluar dari salah satu bagiannya itu dia tapi kepala ularnya udah ini udah apa udah Alexander. termakan usia Mr. Alexander Louden. Vice President Van der Rat. Ada apa ular? Van, nah, itu ada ada ular yang keluar dari karang. Ini mungkin dulunya ular beneran kali. Dia mau keluar dari gua, macet. Itu cerita dari kampung halaman saya, Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi dia dikutuk sama orang tuanya, ya, sama ibunya, sama iya <laughs> ular kundang namanya ini. Sebenarnya itu fosil ternyata mengacaukan sejarah ya sekarang kita lagi mau nyari makam nomor 28 dengan tulisan HK di dekatnya Sampai sekarang tidak ada yang tahu jasad siapa yang pernah dikubur di dalamnya. Anehnya makam tersebut diberi tanda tulang tengkorak juga. Nomor 28.